l'oignon frit à l'huile, j'aime l'oignon quand il est bon. J'aime l'oignon frit à l'huile, j'aime l'oignon, j'aime l'oignon. Oh pas camarade, oh pas camarade, oh pas, oh pas, oh pas. Oh pas camarade, oh camarade, oh pas, oh Un seul oignon frit à l'huile, un seul oignon nous change en lion. Un seul oignon frit à l'huile, un seul oignon.

aimons l'oignon, car il est bon. Aimons l'oignon, frit à l'huile, aimons l'oignon, aimons l'oignon. Oh pas camarade, oh pas camarade, oh pas, oh pas, oh pas. Oh pas camarade, oh camarade, oh pas,